uh, ada di beberapa website KBRI terus kemudian di selebaran dan banner hmm. itu ada denda denda atau sanksi kepada TKI yang tidak punya KTKLN. Hmm. Nah, menurut Mbak itu seperti apa uh, dan teman-teman di di Singapura pada umumnya uh, seperti apa Mbak? Hmm, kalau menurut saya kita nggak perlu takut Mas karena hmm. e, tidak mungkin kan itu denda mungkin informasi yang salah atau informasi yang sesat itu e, menurut saya kayaknya kita nggak perlu takut dengan hal itu denda-denda kayak gitu itu sebenarnya bukan kita yang harus denda gitulah hmm. jadi mungkin itu e, aturan dari PJTKI Berarti atau PJTKI yang harus didenda harus didenda bukan kita kita okay. bagaimana membayarnya kalau denda e, cuma karena KTKLN sebenarnya sebanyak itu Terus sebanyak berapa mbak satu miliar ya? yang ditulis itu ya, iya, ya di informasi miliar ya, terus kita denda katanya penjara eh, berapa tiga tahun atau lima tahun 5 itu sebenarnya kayaknya itu bu- cuma undang eh, undang-undang yang sesat aja oke okay. gitu. menurut saya itu harus PJTKI aja yang <laughs> kena denda kayak gitu bukan kita orang kita mau berapa tahun dapetin uang sebanyak itu <laughs> nah kan kalau dipikir gaji kita berapa okay. aja hanya karena ktkl dan itu tidak mungkin dan teman-teman nggak usah takut